¿Quiénes vienen para educación religiosa, filosofía, ética? Estamos aún en la preparación de la Feria de la Ciencia y la Creatividad 2013, la sección Pablo VI, la sede principal del Nuevo Horizonte Institución Educativa. Como vemos, todos los estudiantes están trayendo sus trabajos para terminar de colocarlos a disposición a las 9 de la mañana que empieza la Feria de la Ciencia. ¿Eh? Graciano, usted me puede colaborar para hacer un par de carteleras allí.